Eu sou uma besta. Sim, eu sei. Sou uma besta. Eu nunca o neguei. Sou uma besta retirada das entranhas da minha mãe. Sou uma besta conforme a criei. <coughs> Eu sou uma besta que desenhei. Sou até bestas que as planeei jurista, em bestiário me transformei. Sou uma coleção de bestas que a seu tempo revelarei. Sou uma besta e como uma besta sempre me apresentei. Nada mais que uma comum besta, foi sempre o que eu aciei. Sou uma besta bestiário, a conclusão que eu cheguei. Uma coleção de tantas bestas, tantas as inúmeras que eu me percebo, pois outras não me aperceberei. Sou até essas bestas que outro contém. Sou uma besta futura, presente e besta ontem. Uma besta às vezes inocente, apontada trem. Sou uma besta. Sempre o admiti e o admitirei. Num conjunto de que não admitem, porém. Não deixo de ser uma besta to tonight. <laughs>